ጋዋና ቤቴ ተው ግባ በሞቴ የኔ ዓለም እንደሄደ አንዳ ቤት ወለል ካልመሬት ጅንኑ ሸጋዋና ቤቴ ተው በሞቴ ሰጥ እባላለሁ። በደራ ወረዳ የሁለቱ ገዳሜ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነ vermi compost ያው እንደ ደራ ወረዳ አዲስ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር ያው vermi compost ን ለማዘጋጀት ውስንነት ስላለበት በዛሬው ዕለት ከአርሶ አደር ስላለም አሳሌ እናያለን። መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቢከታተሉ ጋቢው ረኔ ሱሪው ባትሰውነት ረኔ ተሸልሞ ረኔ በእጅጉን አምልጦ ረኔ ሰላም አራን ያው ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ያው በአንተ ማሳ ላይ ልናዘጋጅ ነው። አንተም ያው ሰዓትህን እና ቀጠሮህን በማክበር ያሳቁስ አቅርበህ ጋዦችና ሌሎች ጓደኞቹ ጋር እየሰራ ነው ያገኘው። በቃ በጣም ጥሩ ኮምፖስት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች አሉ። እሱም መጀመሪያ ላይ ቦታውን መምረጥ ነው። ቦታ መምረጥ ስንል አንደኛ ምስጥ ያለበት ቦታ መሆን የለበትም፣ ወፍም የሚነሳበት ቦታ መሆን የለበትም። ሶስተኛ ደግሞ እንትዳን የሚፈላበት ከሆነ እሱም አያስፈልግም። አይጥ ያለበትም ቦታ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ያው ትሉን ስለሚበላብና ለ vermi compost መዘጋጀት አያስፈልግም። ሌላው ቁሳቁሳችን የልማት መሳሪያና ያው ቁሳቁስና ሊሰራ የሚችል የሰው ኃይል አለ። እሱንም ያው እንያቸው ቀጥታ ወደ ልማት መሳሪያው። vermi compost ን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ የልማት መሳሪያዎች ይሄ ጉጣ ነው። ጉጣ ያው ጉድጓዱን ለመቆፈር የሚያገለግለን ይሄ የልማት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ አካፋ ነው። አፈሩን ለማውጣት የሚረዳን የልማት መሳሪያ ነው። ይሄ ደግሞ እንጨቶችን ለመቆራረጥ የሚያስፈልገን መጥረቢያ ይባላል። ይሄ ደግሞ ያው አልጋውን ስንሰራ ወይም ደግሞ መደቡን ስንሰራ ሚስማር ያስፈልገናል። ሚስማሩን ለመምቻ የሚያስፈልገን የልማት መሳሪያ ነው። ያው ሚስማሩ ይሄው የ vermi compost ን መደቡን ለመስራት ሜትር ያስፈልገናል። ሜትሩ ይሄው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው የ vermi compost ቁሳቁስን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ማዳበሪያ አለ። ይሄው እዚህ ላይ ይሄ ማዳበሪያ ነው። ይሄ ደግሞ በአካባቢው መጠሪያ ስም ቅርጫት ይባላል። ይህም እንደዚሁ የፍግ የምናመጣበት የልማት መሳሪያ ነው። ያው vermi compost ን ለማዘጋጀት ውሃ ያስፈልገናል። ውሃው ለማርከፍከፍ ደግሞ ይሄ ጀሪካችን ያስፈልገናል። ከዛ vermi compost ለማዘጋጀት አሁንም የልማት መሳሪያ ከታች የምናነጥፈው ፕላስቲክ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው vermi compost ለማዘጋጀት ከሌ ጥላ ያስፈልገናል። ይሄ ደግሞ ፍጉን ወይም ደግሞ አፈሩን ለማምጣት የሚያስፈልገን የልማት መሳሪያዎችን ጨርሰናል። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ቁሳቁስ ነው። ቁሳቁስ አሁን ይሄ ገለባ ነው። ገለባ ይሄ ነው። ገለባ ያስፈልገናል። ጥሎ ደግሞ በጣም እርጥበቱ ያለቀቀ ወይም ደግሞ በጣም እርጥበቱ ያልበዛበት የከብት ፍግና ያለን ያስፈልጋነኝ። ሌላኛው የጫካ አፈር እዚህ ላይ ይኸው። ይሄ ደግሞ ለቨርሚ ኮምፖስት የሚያስፈልገን የተሳቦትል ነው። ዝስሽኝን ሁሉንም ነገር አሟልቻለሁ ያለ ቁሳቁስንም ሜቴራሎኖችን ማሟልቻለሁኝ። ሀሌለው የተለየ የ vermi compost ጥቅሙ ምን እንደሆነ ብትገልጭልኝ ብዬ ነው። vermi compost ማለትም ምን ማለት እንደሆነ እሱን ብትገልጭልኝ። በርሚል ኮምፖስት ማለት በሳብ ቦትሎች አማካኝነት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚሰራ ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት ማለት ነው። ሁለት አይነት የ vermi compost አዘገጃጀት አለ። አንደኛው የ vermi compost ከገንዳ በታችና ሁለተኛው የ vermi compost አዘገጃጀት ከገንዳ በላይ ነው። ከገንዳ በታች አይመከርም። ምክንያቱም አንደኛ የአየር ዝውውር አይኖርበትም፣ ሁለተኛ ገንዳው ላይ ውሃ ይቆታ ነኝ፣ ሶስተኛ ደግሞ ወጭንም ይጨምራል። ግን እኛ የምናዘጋጀው ከገንዳ በላይ የሆነ የቨርሚ ኮምፖስት አዘገጃጀት ነው። እሱም ሲባል ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ ወጭን ይቀንሳል፣ ሁለተኛ የተባይ በሽታን ይቀንስልናል፣ ሶስተኛ የአፈር ለምነትን ይጨምራል። የአፈር ለምነት ሲባል ይሄ አሲዳማ አፈሮችን ለማከም ይረዳና ነኝ ከፍተኛ የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ ማዳበሪያ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ማዳበሪያ እናገኛለን። ለው ደግሞ ከውጭ ምንዛሬ እንድናለን። ውጭ ምንዛሬ ሲባል ሌሎች ማዳበሪያዎች ሌሎች ማዳበሪያዎች ማለት ዩሪያና ከዳፕ ከሱ ለመዳር ያገለግለና ነኝ። አካባቢው ተስማሚ ነው። ለሁሉም የሰብል አይነቶች ያስፈልጋል ነው። ቨርሚ ኮምፖስት ጥቅሞቹ እነዚህ ናቸው። ተጨማሪ የምነግርህ ቨርሚ ኮምፖስት ከኮምፖስት የሚለየው አንደኛ ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ ጥራቱን የጠበቀ ነው። ይህም ሲባል ዩሪያና ከ NPSB በዘጠኝ ንጥረ ነገሮች ቨርሚ ኮምፖስት ይበልጣል። አቶ ዘላለም ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት ያው አልጋውን ጀምረን ያገኘውተኝ ደስ ይላነኝ አንተም የአናጺነት ሙያ ስላለህ ባልኩ መሰረት ያው ለክተህ እንትን ብልሃል። ግን ለማሳየት ያክል ከመሬት በላይ ከዚህ እስከዚህ 50 ሴንቲሜትር ነው። ከመሬት እስከ አልጋው እስከሚሰራበት ከአልጋው እስከ እዚህ ያለው 50 ሴንቲሜትር ነው። ይሄ ማለት ጥልቀቱ ማለት ነው። ጥልቀቱ የሚወሰንበት ነው። ይቺ ደግሞ ስፋቷ ሴንቲሜትር ነው። ርዝመቱ ግን እንደ አለን ግብዓት ሲወሰንም የኛ ግን ያው ካለን ግብዓት አንጻር ሁለት ሜትር አድርገነዋል። ሁለት ሜትር ማለት ከዚህ እስከዚህ ነው። ያው ደስ ይላነኝ አቶ ዘላለም ያው በድጋሜ የሰጠሁህን ተልእኮ ፈጽመ ስላገኘው ያው አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ቨርሚ ኮምፖስት አድርገን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ዘጋጀት እንዳለብን ከፕላስቲክ ማንጠፉ ጀምረን እስከ ድርዳሮ ሁንም እንዴት እንደምንጨምር ቀጥታ ወደ እንሄዳለን። አሁን ቀጥታ ወደ ፕላስቲክ ማንጠፍ ነው። ፕላስቲኩን እያነጠፍን ነው። ያው ፕላስቲኩ ቶሎ ቶሎ በሉ በሉ አንጥፉት። ፕላስቲክ ማንጠፍ የሚጠቅመን አንደኛ ታች ያለው ገለባም ወይም ደግሞ የከብት ፍጉ ከታች በኩል እንዳይንጠፈጠፍብን በውስጡ ካርበን የሚባል ንጥረ ነገር ስላለው ለእሱ ነው የሚጠቅመን። አሁን ፕላስቲኩን አንጥፈና ነኝ ቀጥታ ወደ ገለባ ማንጠፍ ነው። ገለባ የምናነጥፈው በአስር ሴንቲሜትር ወይም ደግሞ በዚህ እጃችን አንድ መዳፍ አንድ መዳፍ ነው ስለዚህ አሁን በስሷ ገለባዋን እያነጠፍን ነው። የሚያስፈልገው አንደኛ እንደ ጉዝጓዝ ነው፣ ግን መጨረሻ ላይ ከበሰበሰ በኋላ የተሳ ቦትሎች ይመገቡታል። ግን መጀመሪያው ላይ የምናደርገው እንደ ጉዝጓዝ ነው፣ ጥቅሙ ማለት ነው። ጎታው በባኛው ሽርፋው በስንዴ የሚያስጨንቀው ውቅቱ ከባዳው ማርገፎ ከታታ የማይለየው ጨምረው የከብት ፍግ ነው። የከብት ፍጉ የእርጥበት መጠኑ ከ60 እስከ 70 ፐርሰንት መሆን አለበት። የምናየው ይሄው በጣም ደረቀ፣ በጣም እንትን ያልሆነ የከብት ፍግ ነው። የሚጠቅመው ለማብላላትና በቀላሉ ያደረግነው ነገር በደንብ በስብሶ የተሳቦ ትሎች ሊመገቡትና የቀረው ቅሪት አካል ያው ለኮምፖስቱ ስለሚጠቅመን ለዛ ነው የሚያስፈልገን። ጋብ ነው ገበያው፣ ጉናት ነው ማንጀቱ ያንዳ ቤት የሰው ቀጥታ ያው የከብት ፍጉን ጨርሰና ነኝ ወደ አፈር ነው የሚሄደው። ጨምሮ አፈሩን አፈሩ የሚጠቅመው በውስጡ ያሉት ኒውትሮንቶችና ለተሳቦ ትሎች በቀላሉ እንዲመገቡት ይረዳናል እና ዋናው ነገር ለእነሱ ምግብነት ስለሚውል ብዙን ጊዜም ስለሚራቡበት የአፈር ጨምራለን። አፈሩን ያው በስሱ የከብቱን ፍግ እያለበስን ነው። አፈሩም ያው ትን ጥበት አለው። ምክንያቱም አሁን ክረምት ስለሆነ የጫካ አፈሩ ጥበት አለው። አቶ ዘላለም እንዴት ነው የምነግራችሁ ነገር እየገባችሁ ነው? ካንተ ጋርና ከአብሮ ከሚሰሩ አጋሮች ጋር እየገባ ነው? የመጀመሪያ ደረጃ ድርደራ ደርድረና ነኝ ከገለባ ፍክ አፈር አሁን ደግሞ ያው የሰራናት 50 ሴንቲሜትር ስለሆነች ጥልቀቷ እሷ ስላልሞላችልን አሁንም ፍግ እንጨምራለን። በስሱ ግን ሲደረደር መጠቅጠቅ የለበትም። ይሄ የሚደረደረው ቁሳቁሱ መጠቅጠቅ የለበትም። ምክንያቱም እንደፈለገ እየተዘዋወረ ተሳቦ ስሎች ስለሚመገቡት በቀላሉ ከቦታ ቦታ እንዲንቀሳቀሱ ፍጉን ስናደርግ ወይም ደግሞ አፈሩን ስናደርግ እዚህ ላይ መጠቅጠቅ የለበትምና ከውጭ ላይ ሆነን ነው መጨመር ያለብን። ነገር አሁን ጨርሰናል። መጨረሻ ላይ አፈሩን ደርድረናል። ነገር ግን አሁን ላይ ክረምት ስለሆነ ውሃ እናርከፈክፈው። ግን በዚህ ላይ አሁን እየደረደርነ ስለሄድነ ከ15 እስከ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀቱ ከበለጠ ክረምትም ቢሆን ውሃ መርከፍከፍ አለበት። ምክንያቱም ከፍተኛ ሙቀት አለው። ተሳቢ ትሎች ስለሚሞቱ ውሃ ማርከፍከፍ አለብና ስለዚህ ትሉን የምንጨምረው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ላይ እዚህ ላይ እንጨምርና እየበላ ወደዚህኛው ቦታ ላይ ነኝ ያ የቀረው የትሉ አር ኮምፖስት ይሆናልኝ። ግን ይህን እየበለው ሲሄድ በሳምንት ሁለት ጊዜ መጨመር አለበተኝ ቁሳቁሱ። እሱ ምንድን ነው? ከአምስት እስከ አስር ፐርሰንት ለራሱ ለሰውነት ምግብነት ይውላል። ቀሪው ግን ጥራቱን የጠበቀ ኮምፖስት ስለሚሆንልን በሳምንት ሁለት ቀን ቁሳቁስ መጨመር አለብን። ስለዚህ በበጋ ወራት ላይ ይሄን የተዘጋጀው አልጋ አመቱን ሙሉ የቨርሚ ኮምፖስት ለማዘጋጀት ይረዳናል። ነገር ግን በበጋ ወራት ላይ ወዲያውኑ ትሉን አንጨምርም። ምክንያቱም ይሄ በውስጡ ከፍተኛ ሙቀትና አሞኒያ የሚባል ጋዝ በውስጡ ስላለው እሱ ተኖ እስካልቅ ድረስ ለአራት ተከታታይ ቀን ውሃ ካጠጣን በኋላ ይሄ የተደረደረውን ቁሳቁስ እዛ በኋላ ትሉን እንጨምራለን። እናጠጣ ያው ውሃውን ለማሳያ ያህል ነው እንጂ አሁን ላይ ውሃ እናርከፈክፍም። ምክንያቱም በቂ እርጥበት ስላለነ ያው ውሃውን በእንትን እያለ እንዲያርግ እናርከፈክፋለን በበጋ ወቅት ላይ ያው ትሉን እዚህ ላይ እንጨምራለን። ትሉ ስንጨምር እንዳለን የትል መጠን ነው። አሁን ትሉን እየጨመርን ነው። ያው ትሉ እዚህ ላይ እንትን እያለ ነው። በስሱ ስለደረደር ነው ቁሳቁሱን ያው ወደ ተለያየ ቦታ እየተዘዋወረ ይበላዋ ነኝ። ከጨረሰ በኋላ ይህንን በልቶ ይህነ ትሉ ወደዚኛው በኩል ይሄድልናል። የቀረውን በየሁለት ሳምንቱ ነው ኮምፖስቱ የሚታፈሰው። መገላበጥ አይችልም፣ አይገላበጥም። አንድ እንዳስቀመጥ ነው ነው ትሉ ከበላው በኋላ ከሁለት ሳምንት በኋላ ትሉ ወደዚህ በኩል ይሄንን ጨርሶ ወደዚህ በኩል ሌላ ምግብ ፍለጋ ስለሚሄድ ይሄንን ኮምፖስት አንስተን ያው ለጥቅም እናውለዋለን ማለት ነው። የትሉ ያያችሁት ነው እየገባ ነው። አቶ ዘላለም እንዴት ነው? ጥያቄ ካለ ከዚሁ ላይ በደንብ መጠየቅ አለብህ። ይህ አሁን በሁለት ሳምንት ይለቀዋል ወይ ነው ትሉ ለቆት ወደዚያ ይሄዳሉ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይህን ከበለው በኋላ ወደዚህ ሌላ ቦታ ላይ ስላለ ትሉ እነዚህ ላይ ስለጨመር ነው ሌላ ምግብ ይህን በልቶ ስለጨረሰ ሌላ ምግብ ፍለጋ ስለሆነ ወደዚህ ስለሚሄድ ችግር የለውም ይለቀዋል። ከዚህ በመቀጠል ግን ይሄንን ጨምረን ሁሉን ነገር ቁሳቁሱን ደርድረን መተው አንችልም። ምክንያቱም ከዚህ ላይ ጥላ ያስፈልጋል። አንደኛ ከፍተኛ ሙቀት ካለው ትሉ ይሞታል። ሁለተኛ አሁንም ቅዝቃዜ መኖር የለበትም። ይሄ ያለውን ነገር የትሉን አደራደር ጨርሰናል። አሁን ላይ ከዚህ ላይ ለሙቀቱም እንዲከላከልልን የተመጣጠነ ሙቀት ወይም ደግሞ የተመጣጠነ ቅዝቃዜ እንዲያገኝ ከዚህ ላይ ይህንን ፕላስቲክ እንሸፍነዋለን። ቀጥታ አሁን ወደ ፕላስቲኩ እንሄዳለን። ከዚህ ላይ ትሉ አለ። መጨረሻ ላይ ትሉን አንተ በእጅህ ወደ አንድ በኩል እንትን ትሸክፍና ሌላ ሰው ግን ዛሬ ብድግ ትል መስጠት የለብን። ምክንያቱም ትሎቹ በጣም መራባት አለባቸው። አንድ የትል እድሜ የምቹ ሙቀትና ምቹ ቅዝቃዜ የተመጣጠነ የአየር ንብረት ካገኘ እስከ 220 ቀን መቆይ ይቆያል። 220 ቀን ከቆየ አንዱ ትል ከ300 እስከ 400 ሌላ ትል ተክቶ ይሞትልናል። እንደዛ ስለሚሆን አንተ ከሁለት ወር በኋላ ላይ ለወንድምህ ወይም ደግሞ ለሌላ ጉረቤት ልሰጥ ብትፈልግ ከዚህ ቦታ ላይ ሁሉንም ሳይሆን ያው የተራበውን መሸጥን ብትፈልግ አንድ የገቢ ምንጭ ስለሆነ ከዚህ ላይ ወደ አንድ በኩል አጠራቅመህ መሸጥ ትችላለህ ነው። ከመጀመሪያው ጀምረህ አደራደሩ ንገረኝ። ባሳየሽን በነገርሽ መሰረት ከዚህ ከመሬት አዚህ ሀታይ ተነስቼ እስከዚህ 50 ሴንቲ አዚህ ተነስቶ እስከ መደርደሪያው 50 ሴንቲ በዚያኛው 50 ሴንቲሜትር ስፋት ሀዚህ ቁመት እስከዚያ ሁለት ሜትር አርገን ያው ባልሽነ መሰረት ነው ያዘጋጀ ነው። ሀዚያ ለግተን ጣውላዎችን ደረደርነ ከጣውላው በበላይ ፕላስቲክ አለበስነ ከፕላስቲኩ በበላይ ያው ገለባ ጀመርነ ገለባው በበላይ የከብቶችን ፍግ ከፍጉ በበላይ አፈር ጨመርነ። ደግሞ ስላልሞላልን ደግሞ ደግመን ስንጀምር አሁንም በበላይ ገለባ ያቆማል። ከብቶችን ፍግ አረግነ በበላይ አፈር እያረግነ አሞላላችን ዘዴም እንደዚያ ነው። ረሻ ላይ እዚያ ትላ ትሉን አረግነ። አሁን ቤቷን ኬንደዋል ለብስ ነው በዝግጁ ላይ ያለን መሰረት እንግዲህ ቤቱንም ሁሉንም ሰርተን አሟልተናል። እንግዲህ ጥን የሚል ኮምፖሱ ምንድን ምንድን ጥንቃቄ እንዳለ ጥንቀምሪናል። አንደኛ ከፍተኛ ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት ላይ ትሎቹ ሊሞቱ ስለሚችሉ ውሃ መጠጣት አለበት። ሁለተኛ አሁንም ጉንዳን መኖር የለበትም። ጉንዳን ከስር ካለው ከመጣ እንደምንም ብለ ያንን ጉንዳን ማስወገድ አለብህ። ሶስተኛ አይጥም ከዚህ ውስጥ ላይ መግባት የለበትም። አራተኛ ከወፍ ወፎች አብዛኞቹ ትላትሎችን ነው የሚመገቡ ይህን ትል ደግሞ በጣም ይወዱታል ለወፎች ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ዝናብ መግባትም የለበትም። ምክንያቱም በጣም ቅዝቃዜና ዝናብ ከመተው ትሎቹ በቀላሉ የመሞት ችግር አለ። ስለዚህ እኒ እነዚህን ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ። እሺ አቶ ዘላለም ያው በእለቱ በዛሬው እለት በቀጠሯችን መሰረት ስለ ቨርሚ ኮምፖስት ተጋርና ከአጋር አካላቶች እንዲሁም ከጓደኞቹ ጋራ ያው ተማምረናል። ሌላ ጊዜ ያው መጥቼ አየዋለው። ያው ሰላም ሁን። እሺ መተሽ ትምህርት ስሰጭን በመዋልሽ አመሰግናለሁ። አትጥቂ ትክያሽ ከዋልካ ካንዳ ቤት ረነ ብርቱ ኮምፖስትን ስናዘጋጅ የሚያስፈልጉን የትግበራ ነጥቦች አሉ። አንደኛ የትግበራ ነጥብ ማሳ መረጣ ነው። ማሳ ስንመርጥ ወፍ የሌለበት፣ ጉንዳን የሌለበት፣ አይጥ የሌለበት እንደውም ምስጥ የምንለዋል እሱ የሌለበት መሆን አለበተኝ። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ ቁስና የሚያስፈልጉ የልማት መሳሪያ ያስፈልጉናል። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ የምንለው ገንዳውን ማዘጋጀት ነው። አልጋውን ስናዘጋጅ በርሚ ኮምፖስት እንደኛ የመረጥነው ከምድር በላይ ነው። ከምድሩ እስከ አልገው ያለበት 50 ሴንቲሜትር ነው። እንደገና ደግሞ ከዚህ ካልገው እስከዚህ እስከ መደርደሪያው ያለው አሁንም 50 ሴንቲሜትር ነው። አሁንም ይች ወርድ የምንላት 50 ሴንቲሜትር ናት። እዚህ ከምናየው ጀምረን ይሄ የወርዱ ከዚህ ጀምረን እናንተ እስካላችሁበት እስከዚህ በኩል እንደኛ ሁለት ሜትር ነው ያደረግነው። ግን አንድ ሜትር ማድረግ ይቻላል፣ ከዛ በላይ ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም የሚወሰነው እንዳለን ግብአት ወይም ደግሞ እንዳለን ቁሳቁስ ነው። አራተኛ የትግበራ ነጥብ መጀመሪያ ላይ ከስር ገንዳው ላይ ፕላስቲክ እናነጥፋለን። ጥለን በ ሴንቲሜትር ገለባ እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል የከብት ፍግ እንጨምራለን። ከዛ በመቀጠል አፈር እንጨምራለን። ነገር ግን ስለማይሞላልን እንደገና ከፍግ ጀምረን እስከ አፈር እንጨምራለን። መጨረሻ ላይ ገንዶ ከሞላልን በኋላ ትል እንጨምራለን። ትል ስንጨምር ግን ዛሬ ክረምት ስለሆነ እርጥበቱ ከ60 እስከ 70 percent ስለሆነ የእርጥበት መጠኑ ለተሳብቦ ለትል በጣም ተስማሚ ስለሆነ ዛሬውኑ ትሉን ጨምረናል። ነገር ግን በበጋ ወቅት ከሆነ እስከ አራት ቀን ባለው ውስጥ ውሃ በማጠጣት በአራተኛው ቀን መጨመር አለብን። ለአምስተኛ የትግበራ ነጥብ በርሚ ኮምፖስት አስራ አምስተኛ ቀኑ ይሸከፋል። ወደ ማሳ የሄዳ ነኝ ከ20 እስከ 30 ኩንታል ለአራት ጥማድ ያስፈልገናል። እነን ጥራቱን የጠበቀ የ vermicompost ከተጠቀምነ ከዩሪያ ማዳበሪያና NPSB አያስፈልገንም። በመጨረሻ ለአርሶ አደሩ መናገር የምፈልገው አዲሱን የ vermicompost ቴክኖሎጂ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር እንዲሁም የሰብል በሽታን እንዲሁም የአሲዳማ አፈርን በመከላከል ከዝቅተኛ ወጭ ጋር መጠቀም በርሚ ኮምፖስትን ማዘጋጀት ይችላል። ስለ በርሚ ኮምፖስት መረጃ ከፈለጉ 828 ይደውሉ ወይም ደግሞ የአካባቢውን የግብርና ባለሙያ በማግኘት ያማክሩ። አዳመጣችሁኝ፣ አመሰግናለሁ። ረኔ ከገንታ ዱር ለበስ ረኔ ምርቱን ቀማመሽ ረኔ አድራ ቤት ላይ ልኑር ረኔ ጎጆ ይመልሽ የኔ ዓለም ስሞት ቆይኝ አንድ አመት የኔ ዓለም ስሞት ቆይኝ አንድ አመት አዝመራው ትዛለኝ ክምር ውላለኝ ሸጋው ያንዳ ቤተሰብ እርጎ የመሰለኝ